Oto Zlatorudne Młyny niedaleko miasteczka Chory w Czechach. Także wyjeżdżamy z Głuchołaz, przejeżdżamy przez granicę w Zlatych Chorach i za Zlatymi Chorami jest mały parking, gdzie możemy sobie takie to rzeczy zobaczyć.